amul du insurrection du euh, coup d'état waaye loolu lu war la may wax ni ñun ay menaces yëngalu ça ça nous fait rire d'ailleurs waaye li ñuy jël au sérieux la ndax ñi ñu ko jàpp ñi ñu ko seetal ay assassins lañu jaaxle nañu jaaxle boo xam ne tey suñu mënoon faat bakkanu Ousmane Sonko def nañ ko li koy firndeel ma nettali leen lu ndaw barki dem bi ñuy dem ci manifestation bi dama génn dugg ci oto Waly Diouf Bodian ñu dem ba ci yoon bi ma ne ko ubbil toit ouvrant bi parce que nit ñi bëri nañu ñëpp a ngi acclamé ma génn nuyu nit ñi ñu essayé ubbi essayé ubbi toit bi bañ a ubbeeku parce que mécanisme bi dafa bloqué may leen andil ma beneen oto bi ma dugg ci boobu. noonu laa génnee ci oto moom dugg ci beneen oto bi ñu ubbi toit ba mun a wax ak ñoom ñu dem ba place de l'Obélisque place de la nation gaare oto bi ma duggoon sécurité bi di ko gaare moom mu jël oto bi ma duggoon moom bi ma njëkk a dugg dem gaare ko fu gën a sori parce que amuloon place daal di ñëw manifestation est-ce que xam ngeen lu ñu def parce que jàppoon nañ ni oto boobu ca laay duggaat dañoo dem ñeenti pneu ñett ñeenti roue oto bi bu nekk dañoo dem dévisser euh, ñetti écrou yi ci ñeent yi génne ko ñaari écrou yi des ci pneu bu nekk dévisser nañ ko ba muy lang li ko may chance mooy bi ñuy ñibbi daanaka man dugguma ci oto boobu waaye bi ñuy ñibbi ndànk la ñu daw ba egg kër ga bañ fa yeggee muy dem dégg oto bi def bruit bu bëri mu woo mécanicien bi ne ko oto bi am na lu ci nekk xam naa moteur bi ki ñu jàpp ma leen di wax nag ni bis bu ngeen bu bis bu seen bëbët yeggee ci ngeen ni soog a am problème nag ndax problème amagu leen ko bis bu seen bëbët yeggee ci ngeen ni soog a am problème ndax nun li ñuy def ragaluñ ci dara te duñ ci dettu gannaaw bis bu ne ñu gën a teg ay pas waaye ci cuuraayu dëmb gi ba tey gis ngeen saaga yi xaste yi loolu moom tàmm nañ ko ma bëgg a wax nag ni Macky Sall ndax ku fi saaga Ousmane Sonko rek Macky Sall la yónni boo saagee ba doyal xas Ousmane Sonko xas ay waajuram xas baayam bi nga xam ne ma nga ci barsax depuis longtemps xas ay wa yaayam xas ay soxnaam boo paree Macky Sall da lay woo pare jox la xaalis. may wax ak kilifa yi nekk ci dëkk bi yëpp ku fi saaga Macky Sall moo la ko sant waaye nag bu dee yow sa xol xat na ba mënoo muñ saaga man xam nga man saaga yi yëngalu ma tey laa gën a nekk en forme tey laa gën a mën a agir waaye bu dee yow sa xol xat na ba ku tudd ku la tudd nga gaawante ne maa ngi ko yóbbu kaso ngir waay téyel sa bopp téye say ñoñ ñu bàyyi di saaga nit ñi ak di xas nit ñi ndax Cheikh Abdou Bara Dolly lii mu ko def nii